Black Star. बचाउनु छ अझै माथि सबको हात छ माथि धेरैले बोल्छ मात्र म साँच्चै साथ दिन्छु मसँग भएको कुराहरू म सब बाँडिदिन्छु म दिन रात लड्छु तर म कहिले सुत्दिनँ म सत्य बाटो कहिले पनि लुक्दिनँ सत्य बोल्छु कसैको अघि झुक्दिनँ हेर्दिनँ यताउता मेरो आँखा छ नि सानामा कि आर कि पार म हल्ली बस्दिनँ सिमानामा मैले गरेँ राम्रो काम साथमा परिवारको लागि राम्रो नाम जिन्दगीमा धोका प्राय मिल्छ साथीसँग न नराम्रो काम गर्दा नगर भन्ने मान्छे थिएन तर जसले जति खोके पनि केही भएको छैन सबैको आउँछ समय भविष्य छ अगाडि भूत छ पछाडि दुःख सुखमा हाँसी खुसी चित्त बुझाउँदै थियौँ हामी तर तेरो ऋण तिर्नु लाग्छ होला तिस वर्ष मैले लेख्न सुरु गरेँ तर त अझै तान्दै थिइस् नबुझ्नेलाई यो संसार नै कालो बुझ्यो जसले अब त्यसकै हो पालो तर कसलाई के थाहा तर भन्नु छ खल्ती एकरो कोसिस साथमा परिवारको आशिष तेरो लागि म भारी मेरो लागि त हल्का हुने छैन केही नि त गरे पनि यहाँ होला देख्दा होलास् त अचम्म जुन कला छ मसँग छैन होला तसँग तर कसलाई के थाहा मेहनत गरेर खानु कति गाह्रो रहेछ कति गाह्रो पर्छ या आगो र जो साह्रैपट्टि पानी पर्दैछ बनाए बाटो आफै अघि बढ्छु म दुःख घटाउन लागि आकाशमा फाल्ने गर्छु धुवा म यही तर म र मेरो साथी अरूभन्दा दामी हामी अति नै हरामी सुनेर ऱ्याप फेरि होलास् नै फेरि बिहोस् सुन्नलाई पाउँदैनस् नाम मेरो यात्रा तिक्जेकको बाटोमा अप्ठ्यारो छ असार खुट्टा तान्नेहरू तान्दै गर भावनाले भरिएको वेदना नै ऱ्याप हो कलम र कविता नै हिपहपको ब्याकबोन तर कसलाई के थाहा यहाँ दुःख गरी खानु कति गाह्रो रहेछ एउटा सपना साँच्दैछु त्यसैमा बाँच्दैछु त्यो कालो रुमभित्र एक्लै हाँस्दैछु अँ आँसुको पेला पिउँदै अब म जान्दैछु या या